¿Ves para que fuera yo a Valles. Venga, ya. Vamos a Gilitla por el carro porque. Vamos a hacer este. ¿Entonces qué? Trío No, no. Este, ¿Entonces qué? ¿Vamos o no? A Valles. ¿En serio? ¿Es en serio, en serio, en serio? El, eh, sí, porque va a estar aquí el evento en Tamazunchale. Sí, en Tamazunchale va a falta todavía. En Tamazunchale no quiero ir. No, pues es que se pone bien, pero siempre es un fraude, güey. No, que no. Eso, no, no quiero papá él, cuando me fui a cortar el cabello. Ajá, sí, este. sí le te dijo. Le digo, no, hombre, me cae muy bien. Le digo, patita, me cae muy bien. madre y todo. Ya sabes, la típica de los papás, ¿no? sí, dice, yo le digo a Cuata, dice que se cuide porque a todo mundo le habla, Y yo sí le digo.